podríem dir que Albert, eh, el soc propietari de l'empresa Manipulats del Paper, i fem díptics, tríptics, talonaris... I tenim una alçadora de revistes que es fa les, les revistes. Programes de festa o qualsevol. ens podeu trobar eh, cada dia aquí. Fins aviat. Good job.